работу мы доделаем уже второй, э, то есть э, седьмой ряд. Вот седьмой ряд доделаем, у меня осталось две резиночки. То есть этот ряд мы уже сделали. То есть делаем его уже. Но это еще не все, нам надо сделать еще четыре ряда голубых резиночек. Вот, мы доделаем уже седьмой ряд. И остается нам сделать самый последний, восьмой ряд. Потом нам э, еще сделаем 4 голубых ряда, и нам будет закреплять. Вот мы делаем уже восьмой, последний ряд. Вот это последний ряд мы уже доделаем. Резиночку можно уже убрать. Потому что это последний ряд. делаем уже последний ряд. Вот, наконец-то мы уже доделали восьмой ряд. И осталось сделать четыре голубых ряда. Вот это же голубой мы ряд уже накидываем. Вот мы это уже э, делаем из синих первый ряд. Еще сделать таких три ряда надо. Потом скидываем вот оранжевенькие. добавим две нижних резиночки. Они у нас пока оранжевые. Будут, а потом будут синие. Вот, теперь осталось еще три ряда таких сделать. А голубеньких. Летела немножко накидываем. Мы в этой конфетке постоянно накидывали по одной резинке. Вот мы этот ряд сделали. Еще осталось два таких ряда сделать. Это второй был. Потом надо сделать такой третий и четвертый. у нас такая вот упаковочка выходит. мы ее снимем, и она будет немного побольше. Доделаем второй ряд. Вот, еще осталось сделать таких два ряда голубых ресничек. делаем третий ряд Вот третий ряд мы уже доделаем, ну, накид доделаем, накидывать резиночки. Здесь еще надо сделать один ряд. Мы эту резь мы доделали. Останется сделать нам еще один ряд. Это был уже третий. Мы это делаем. первом Твиттере. Вы пока наслаждаетесь. И четвертый ряд такой же сам сделайте. Вот. Доделали, и сейчас надо сделать еще последний самый ряд опускаем все резиночки Вот. Накидываем последний, самый, да, чтобы плохая ресничка попалась. Мы делаем вот последний ряд. Вот наконец-то мы уже сделали. И скидываем резиночки внутри. Тоже был самый последний ряд. Сейчас мы будем уже закреплять нашу конфеточку. Ну, то есть упаковку конфет. закрепляем нашу конфеточку. Так, я возьму другой ключик. Берем. И берем эту резиночку и скидываем на следующий столбик. Потом берем еще две нижних резиночки и скидываем внутрь опять. Потом опять же эту э, резиночку. Опять накидаем на другой столбик и две резиночки скидываем внутрь. И так и дальше надо сделать по всему кругу. Опять берем одну резиночку, надеваем ее на другой столбик, берем две резинки, скидываем внутрь. Берем опять же одну резиночку, надеваем на другой столбик. Еще две берем две нижних резиночки и, и скидываем это внутрь. Опять так берем две резиночки, одну резиночку, как Рейтинг из потом. Сейчас мне надо добавить значок кое-какой. Вот получается у нас такая вот конфетка. Берем эту одну резиночку. Накидываем на следующий столбик. Берем опять две резиночки и скидываем внутрь. Берем эту опять резиночку, накидываем на другой уже столбик, на средний столбик. И берем две резиночки с этого среднего столбика и скидываем внутрь. Берем опять эту одну резиночку, накидываем и скидываем внутрь. Вот. На этом станке у нас одна резиночка, мы ее должны вот накинуть на следующий столбик. Из этого столбика две нижних резиночки скинуть внутрь. Опять заберем одну резиночку, накидываем. здесь надо поправить вот и так вот. Две резиночки скидываем внутрь. Одну резиночку накидываем опять на этот столбик. Скидываем внутрь. И так дальше берем одну резиночку, накидываем, ну, вот скидываем накидку. Опять здесь застряло у нас, поправляем так, чтобы ничего не слетело. И скидываем внутрь. Это был у нас конец уже. Теперь мы должны захватить вот эту вот резиночку, снять со столбика и вот эту. Вот у нас так получилось из этих из резиночек надо сделать петельку. И затянули ее до конца. Теперь, чтобы наша конфетка э, сделала форму, мы должны э, вот э, подтянуть сначала ее немножко. И вот видите, у нас здесь есть переход, э, два цвета вот таких. И посередине них мы должны вот так вот как будто шьем просовывать крючок. Туда-сюда, туда-сюда. Вот, вот так вот. Сквозь резиночек, вот этих, которые там есть. Так она возьмет форму и станет как настоящая упаковочка. Покажи сюда. Вот. Так, берем. Вот, до конца продели. Теперь берем одну, э, две голубеньких резиночки. Накидываем на, опять на этот крючок. И аккуратно, чтобы не зацепить ни одну резиночку, проводим, проводим э, эти две резинки сквозь все резинки, которые мы накинули на крючок. из этих э, двух э, петелек, э, резиночек, одну петельку. Тут я захватила резиночку одну. Только я не знаю какую. Ну ладно, сделаю из них. И делаем сразу петельку, просовываем. И дотягиваем крепко-крепко. Так, чтобы ничего там не слетело. Вот, вот эта часть готова. И надо сделать еще вот эту. Так же самое берем. Лучше здесь надо еще одну сделать. Надеваем, делаем еще одну такую же петельку, чтобы ничего там не слетело. Но потом мы ее сможем завести среди этих резиночек. Берем и опять же сквозь вот этих оранжевых проводим крючок туда-сюда, туда-сюда. Выводим, потом заводим опять в эту дырочку. Так, и выводим. Сейчас. Заводим. Выводим. Заводим. Выводим. И так до конца. Стягиваем и еще раз так же делаем. Вот накинули иголочку сюда. Берем две резиночки. Аккуратненько, чтобы ничего не слетело. Накидываем и скидываем все резиночки, чтобы ни одной не зацепить. видите, я уже зацепила сразу две резинки, но я их скидываю обратно. И продолжаем это делать дальше. Вот. Мы сделали. Накидываем этот на крючок и делаем петелечку. Затягиваем. Берем еще одну резиночку. Так же самое делаем петелечку. вот у нас получилась вот такая упаковочка. Поправляем ее. И внутрь уже можно засунуть наши конфетки. Вот эту и эту. Вот. Вот получилась вот такая наша конфетка. а внутри нее сюрприз. Два леденца. Ну вот, на этом наш урок окончен. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.